Дэлхийн нураа подкаст. За өдрийн мэд төргий. За Битгий нураа подкастын цоо шинхэн дугаар хүрэхэд бэлэн болоод байна. За бид өнөөдөр үндэсний цэцэрлэг түрээлэнд байрлах За лодо дамбгаан гэргитэйгээ хамт сууж байгаа сайхан долгор сүрэн гэргитэйгээ хамт сууж байгаа сайн хөшөөний дэрэгдээс битгий нураа подкаста эхлүүлж байна. За тэгээ өнөөдрийн бидний ярилцах сэдвийн хүрээ бол хосуудын үзэл бодлын ялгааны талаар бид нар ярилцгаар энд бэлэн болоод байна. За тэгээд өнөөдрийн зочноор бол Positive Mongolian Scooting Producer Эренцэн, за Sex Coach Наран Цацрал, за Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан, кино найруулагч, кино жүжигчин Мөнх хоёр. Ингээ бид э, хэд э, ингээ сууж байна. Тэгээд өнөөдөр бидний ярилцах сэдв бол а түрүүн хэлсэн үзэл бодлын ялгаа Тий. Тэр би шууд та гурваас шууд асуумаар байна л да. Та гураас асуу үзэл бодлын ялгаа гэхээр ерөнхийдөө бол энэ хугтгууныг та бүхэн маань тус тусдаа өөрөө өөрсдийнхөө өнцгөөс юу гэж харж байна. Хосуудын үзэл бодлын ялгаа төлхөө юун дээр зөрчигддөг бол дээрэс нь бидний өнөөдөр ярилцах хүрээ бол нөгөө нэг гэр бүл зохиохоос өмнө яг үерхчих хугацаанда тий хосууд үзэл бодол дээр залуучууд маань ер нь юун дээр зөрчилдөж байгаа юм шиг харагддаг бол. За эмгтэгээс эхэлчихье тий. За. Ялгаатай байдал гэж арч тий эхлээд. Ялгаатай байдал гэдэг маань өөрөө зөрчлийн одоо яг их үнс болоод байна гэж би хараад байна л да. Яг ямар ялгаатай байдал вэ гэхээр ер нь л яг нийгмийн гарал ухсаа одоо эзэмшсэн боловсролын ялгаанаас гадна эхлээд яг нөгөө биологийнхаа хувьд хамгийн чухал юм нь хүүсийн ялгаа өөрөө одоо энэ зөрчлийн яг их усрын болоод байна гэж би бол одоо тий сүүлийн хэдэн жил судалсан судалгаанаас харахад одоо итгэж ажиглагтаад байгаа. Өөрөө эрэгтэй хүүс, өөрөө эмэгтэй хүүс учраас а эр хүүсийн тархины одоо ажиллах зарчим шийдвэр гаргалт эмэгтэй хүний ертөнцийг үүсэх үзэл тий цаанаас нь ялгарч байгаа даавраас шилтгаалаад хоёр хүүс чинь хоорондоо ингээд шал өөр байгаа хоорондоо ялгаатай. Тэгэхээр энэ байдал өөрөө ерөөхдөө энэ ялгаатай байдал их хүнс болоод байна уу да гэж миний хувьд нөгөө нэг боловсрол шашин шүтлэг ертөнцийг үзлээсээ илүүтэйгээр нөгөө хүйс нь өөрөө ир юм гэдгээрээ үзэл бодлыг бас ялгагдуулаад байна тийм. Энэ нэг хөөр үнэн юм яа. За. За тэнчэнээс ингэсэн. За регийн хувьд юу гэж бодож байна? Яг энэ үзэл бодлын ялгааг тэр дундаа одоо яг гэр бүл хүүхэдтэй болохоос өмнө яг үерхэж явах тэр нөхцөл хамгийн их үзэл бодлын зөрчил юун дээр гардаг юм бол тий. За үерхэж яхад бол баг байгаагүй шүү лагацсан шүү нэг л гоё л байгаа. Юусе <laughs> нэг л баг бүстө зогцоол заяаных юм шиг харагдал хэвээр бүх юм зогцоол нэг тийм амар үзэл бодлын зөрчилдөөн бол нэг үүсгүүгээр яа бүгөөсгөл байсан баг гэхдээ тэр чинь нэг эд нөө халуун хайр дурал дээр ингээл яагаал хэвээр баг л болж ийн хэвээр баг л яг л миний сонирхол байна гэж бодогдоод яг тэр гэрлэхээс өмнөх үе бол одоо бол бүр там уу. Одоо ингээл хамт амьдрал эглэхээр яг тэр нөө жинхэнэ үзэл бодлын ялгаа чинь жинхэнэ яг эхэлж эхэлж байгаа байхгүй. Тэр яг өмнөх бол ингээд заавд тус тустай байгаад анх танилцж байгаа асуудууд бол эхэндээ бол тэр зүйлсүүд нэг тийм амар чухал биш байгаа л нөгөө гоё сайхан нөгөө хамтдаа байх мөчүүд нь гоё гэдэг юм болохоор тэр өмнөх өмнөх бол юунууд бол байсан баг. А яг одоо юу гэдгийг эрэгтэй эмэгтэй хүний хувьд гэх юм бол яг сая цацаг хэлсэнтэй аяг бол санал хэлж байна. А бас нөө өссөн орчин нөө гэр бүлийн хүмүүжил одоо нөө яг боловсролын юун дээр замир ялгаа байдаг юм байлээ. Манай ихнэрч нөр нөө төгөлдөр уурч 10 жилээсээ нөө ингээд яг төгөлдөр уурын сургалтанд явдаг. Тэр нөө төгөлдөр уурч хүмүүсээр ч нөө нэг багаас нь одоо нэг тийм нөө гурил нухуулж мухуулдгүй ч юм уу те. Mm -hmm нэг тиймэрхүү ажлууд одоо хар бор ажлууд хийлэгдгүү. Би ч юм бол ерөөсөө багаас л <laughs> нухраад өссөн болохоор ингээл ямар нэг юм одоо жишээ нэг шийдэл гаргахад бол ингээл ингэчээд чихэд манай ихнэр бол арай өөр байх жишээ нэ. Тэгэхээр би нөгөө гэр бүлийн одоо өссөн орчин бас амар нөлөөлдөг юм байна. Тэгээ нөгөө багаас сурсан нэг одоо юу гэдэг нь ялангуяа тэр хөгжмийн салбарыг бол арай өөр байт юм байна гэж бас анзаарсан. За найруулагч мөнхөөрийн хувьд ер нь Та ер нь их нэртэйгээ үерхэж байхдаа хэр их үзэл бодлын зөрчилдөөн дунд үерхэл явжээ. Гэхдээ угаасаа юу бол э, үзэл бодлын зөрчил бол угаасаа л шууд ойлгомжтой хамгийн их зөрчил одоо энэ хосуудад гарна. Яг тэгэхээр өөр орчин төссөн, өөр одоо гэр бүл төссөн тий. Өөр одоо магадгүй одоо танаа их нэрч айл нутггүй гээл тэр нутгийг гэдэг. Тэр нутгийн зан заншил ондоо одоо миний гэр бүлийн өссөн зан заншил ондоо тий. За тэгэл тэнцэнэ одоо ээж аав нь яаж сургасан. За найз нөхдөнд ч юм уу. За одоо жишээ нь би эрдэнтех хитэ эрдэнтех одоо байр байраараа тоглолдог, зуслан явдаг ч юм уу. Ингээд шал ондоо нийгэм байгаа шүү дээ. За одоо манай эхнэрийн хэд чинь яг нэг одоо улс нэг ийм юм мөртлөө жижигхэн одоо нөгөө хөдөөссөн хотод өссөн гэж амар ялгаа гардаг шүү дээ. Тэгэхээр ялгаа бол угаасаа гарна. Тэ үзэл бодол буюу одоо үзэл бодол гэдэг тэнгуүч яг тэр нөт үзэл бодол гэдэг байгаа нь өссөн тэр нөт цаг хугацааг хэлээд байгаа шүү. Тэр хүнтэй нөгөөт учрах учрахаас өмнө өмнөх тэр одоо бүх одоо өөрийн тэр сурж мэдсэн амьдрсэн тэр нийгэмсэн тэр нийгмийг л тэр нь одоо нөгөө хүнтэйгээ нийл. А энэ бол угсаа хамгийн том зөрчил угсаа байдаг гарах ёстой. А тэгтээ тэрийг одоо их баг гаргах бие биентэйгээ зогцож яаж зөвөр одоо э, эвлэхүү гэдэг бол хоёр хүний хоёр одоо хосын ухаан буюу одоо бие биений одоо хүнддэх хүндгэл ойлгох те мэдрэмжийн асуудал гэж болгоод байгаа хэрэг. Түүнээс энэ бол одоо хүмүүс ярьдэн шүү дээ За гэр бүл болно гэл одоо нэг хурим найр ингээл хөтлөөл хурим найр болж их те. За хоёр өөр эцэг ихээс ингээд яасан те. Одоо таир нэг ихийнх боллоо шүү гэд хурим хийж баталдаг те. Нэг ихийн одоо сүүгээр ингээд амтлагдлаа. Нэг ээж аавтай нэг э эцэг ихтэй боллоо шүү гэж ингэж нийлүүлж бас ингэж нэг хурмын бас нэг агуулга ингэж явж байна. Тэгэхээр та нар одоо бол ингэж э, нэг олон би тийм биш танаа ээж аав манаа ээж аав гэж тийм биш те нэг ийм хүн боллоо шүү нэг цул боллоо шүү ээж аа хот ургууд нэм хамаатан садан боллоо шүү тэгээ хормын бас нөт манай энэ яслууламжлал бас э, ингээд судлаад үзэнгүүт бас их том юм философийн цаанаа бас явж идэм шиг байна. Тэ одоо худ дураг манай одоо хадам ах гэж штэ. Уул ах л гэж штэ. Манай хадам ихч. Зүгээр хадам гэдэг үг нь л болохоор нөт эхнэрийн маань ихчлэхээс ихч гэж байгаа. Тэгэхээр ингээд ингээд ийм нийлүүлээд ингээд монголчууд ингээд нөт тэр гэр бүлийг бол угаасаа үзэл бодол нь ингээд нөө зөрчлөн их байг учраас ингээд нийлүүлдэм байна л та. Цаанаасаа тий. Тэр үзэл бодлын э, зөрчил бол угаасаа их байна. За тэр чин бол одоо ингээд одоо яг бид нар нөт кинон дээрс ингээд задлж байсан шүү дээ тий. Нөө одоо ингээд шашин шүтлэг нэг нь одоо христ шүтж яхад нөгөөх нь одоо буддаа шүтээд. А тэгвэл ер нь бол ийм шашин шашны бол яг манай Монгол улс өөр ийм арчилсан болохоор нэг тэрэн дээр нэг зөрчилтөд байдгүй юм шиг л. А гол юм болохоор хамгийн жижиг юм болохоор ерөөс ахуй дээр л ер нь залуучууд хосууд маань хэрэлдэх те. Үш над юм аа ихгүй ч те чи. Уяа би гэртэй байгаа юм чинь ихгүй байсан чи яадын гэдэг ч юм уу те. Тэгээ жижигхэн юмнаас ингээл улбаалаад ингээд тэр нь ингээд нөгөө нөгөө байнга 20 хэдэн жил одоо би 28 таатай хүнтэй суусан 28 жил одоо тэр нөгөө дадсан нэг юм хөвшил байгаа шүү дээ дадал те тэр дадал дадлаал нөгөөт хүмдээ ингээд нөгөө тулах гад байдаг тэр л зөрчил болоод байдаг те яг тэр явандаа бол ингээд ойлголцоод ингээд гайгүй болчтой. Тэгэхээр бие биенийгээ ер нь бол айгүй том эхлээд нөгөө гэр бүл болно гэдэг бол хамгийн том хүндэтгэл нь байж дараачийн юмнууд нь ингээд нөгөө зөөлрөөд алга сарндин болов гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. За <coughs> тэгэхээр түрүүн нь бол манай цацаа бас нэг айгүй гоё хурдгууны хэлж штэ тий. За үзэл бодлын тэр зөрчилдөөний суур бол анханасаа л нөгөө ир им эмхтэй гармон эрэгтэй гармон гэх тий ер нь тэр талыг судалж одоо тэр тал дээр хүмүүс зөвлөгөө өгдөг хүний хувьд ер нь яг энэ чиглэлээр одоо эрэгтэй эмэгтэй тэр дундаа залуучууд төрхөө яг яг ямар сэдв дээрээс орж зөрчилдөөн үүсэдэ. Яг юугаа илүү сайн мэдж авал энэ зөрчилдөөн багасах уу? Энэ дээр нэг зөвлөвч. Одоо яг бодит амьдрал дээр гэх юм бол э, за одоо жишээлбэл одоо эмэгтэй хүн чинь яг төрөлхийн эрэгтэй хүнээ ботход оксидоцин гэдэг даавар илүү өндөр ялгарч идэг. Тэр нь өөрөө эмэгтэй хүнийг одоо э, хүн үүснээс ахуулаад одоог хүртэл хугацаанд яг эмэгтэй хүний үндсэн үүрэг нь юу байдаг вэ гэхээр үр өвхтэй өсгөж хүмүүжүүлэх тээх байглаасаа нэгсэндээ ойр орчныхоо хүмүүсийг хасарч хамгаалах, өсгөх ийм үндсэн хэрэгцээ үүрэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг тэрнтэй цохилдоод ингээд эр хүүстэй харьцуулах харьцангуугаар оксидоцин даавар нь өндөр төрж байгаа. Тэгэхээр яг эннээс шалтгаалаад нөгөө эмэгтэй хүний хувьд одоо үндсэн чухал хэрэгцээнд болохоор эртээгээсээ юу хийдэг вэхээр дандаа ойр дотнд байдал боيو хайр халамж анхаарал хүсдэг а тэгээд дараа нь секс орж ирдэг а эртээ хүний хувьд болохоор төрөлхийн эмэгтэй хүний тод тестостерон буюу эр даавар өндөр учраас эр даавар гэдэг чинь өөрөө одоо сэрлийн, сексийн сэрлийн даавар л гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр нөгөө энээс шилтгаалаад нөгөө эрэгтэй хүн маань эмэгтэй хүнийг ботход илүү тийм дайчин, зоригтой, гэрээсээ гараад, хоол унд олох те одоо эхнэр гэр бүлээ хамгаалагч гэдэг юм уу амьдралынх нь тэр үндсэн юмд энэ даавар өөрөө зайшгүй шаардлагатай учраас эмгтэй хүнийг бодоход арай илүү ялгарч байгаа. Тэгэхээр ингээ яг үндсэн дааврууд нь өөр өөр ингээ ялгарч байгаа учраас хэрэгцээ шаардлага хүсээд байгаа юм нь өөр болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо шийдвэл манай нөхөр жишээлбэл эрэгтэй хүүс учраас тэр хүн оксидцийн төрөлхийн өндөр ялгардаггүй учраас би болохоор эмэгтэй хүүс учраас оксидцийн өндөр ялгардаг учраас нөгөө хүнээс чи өдөр бүр байнгын хайр халамж анхаарлыг хүсээд идэг. А гэтэл нөгөө хүн чи оксидцийн төрөлхийн өндөр биш учраас өөрөө санаачлаараа өдөр болгон анхаарал халамж өөрөө тавьчихдаг. Өөрийн мэдлгүй нөгөөдхөө мартчихна. Анзаарахгүй өнгөрчихнэ гэсэн. А тэрийг нь эмэгтэй хүүс маань ойлгохтой яах вэ гэхээр Манай нөхөр халамжгүй, манай нөхөр төмөс, хөлдөө, <laughs> романтик биш. Гэ ингээ эн чи одоо нэг хосуудын яг эд үерхлийнхаа үед явж байгаад нөгөө романс нэг 1.5-аас нэг 2 жил дуусаал нэг нэг романсын үеийн дуусж байгаа шүү дээ. Тэгээд хугацаатай шүү дээ. Тэгээд тэр хүн болонд байдаг те. Тийм, хосуудын нэг хугацаа байгаа шүү дээ. Тэгээд хугацаанд дууслаа тэрнээс хойш юу ороод ирэхээр нөгөө төмөс надад халамжгүй, хайр халамжгүй. Яа тэгэхээр яг тэр хугацаанд чинь нөгөө эрэгтэй хүнд чинь бас тодорхой хэмжээний нөгөө оксид ингээд даавар нь харьцангуугаар бусад үеэ ботход өндөр ялгарч идэг учраас нөө эмгтээдээ илүү хайр халамж анхаарал тавьж байгаа байхгүй юу. За ингээ харилцааны хэвийн ингээ шат руу ороод ирэхээр угаасаа нөгөө даавар 80-аа бор. Цаана ерөөсө бүх юм дааврын цэцүүлгондор явагдаж идэг гэдгийг одоо эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс аль аль нь ойлгочмор байна. Тийм. Тэгхийн бол харилцаад айгүй амар болчихно. А нэгдүгürt хоёрдугарт ингээ дааврын нөлөөнөөс ахуулаад дараагийн шат руу юу орж ирэх вэхээр эн чинь өөрөө тухайн хүн хүүсийн ихтгэл үнэмшил гэдэгтэй шууд холбогдчихж байгаа. Одоо жишээлбэл эрэгтэй хүүс одоо мөөгийн жишээлбэл эрэгтэй хүүс учраас өөрийнх нь хувьд ихтгэл үнэмшил илүү зоригтой байх, дайчин байх, илүү мөнгө олох, ажил хэрэг нь энэ хүнийд илүү чухал байна. А гэтэл эмэгтэй хүний хувьд болохоор нөгөө оксидоцин даавар өндөр учраас үр хөвгтөө нэгдүгээрт тавих. А ажил бол дараагийн шатнд гэр орон илүү цэвэр цэмцгэрэх. Яа тэгэхээр нөө үр хөвгтөө өсөж байгаа учраас орчин цэвэр ах хэрэгтэй шүү дээ. А тэгтэл энэ хүний хувьд гэр орон цэвэрхэн байх, үр хөвгт хамгийн чухал байх, үр хөвгтөө өдөр болгон анхаарал тавих энэ хүний хувьд бол чухал биш болж цаанаасаа нөгөө даавар нь ингээд зохицуулаад шүү бүх юм. Тэгэнгүүт энэ хоёрын хооронд нөгөө ихтгэл үнэмшлийн зүрхч ахиа гараад ирж байгаа байхгүй. Энэ болохоор ажил хамгийн чухал. Амралтын өдрөгөө ажилласан чи яадаг юм. Илүү их орлого олно ч гэдэм ингээ явчна. Гэтэл нөгөө эмэгтэй нь чи гэртээ анхаарал тавьсангүй эсвэл чи яасангүй ч гэдэм ингээ хоорондоо зөрчилдөнө. Энд чэнэс дахиад нөгөө үзэл бодлын зөрчилдөө. Аха. Гих мэтл ингээ. Тэгээ эн чинь нөгөө гэр бүл хүүхдтэй болохоос өмнөх одоо тэр хосын харилцаан дээр яг эд халан үерхчээ хосын харилцаан дээр түлхүү яг энэ дааврын чиглэлтэй үжил бодлын ямар зөрчилдөй илүү их гараад байна. Одоо яг саяны ярьсан чинь гэр бүлтэй гэр бүлгүй ялгааг адилхан гарна л да. Одоо жишээлбэл энэ чинь явандаа сүултээ секс рүүгээ ч орж ирнэ. Эрэгтэй нь өдөр болгон одоо ингээл ялгаагүй найзлал явж байгаа гэдэг чинь бэлгийн харилцаанд ороод явна тийм үү. Тэгэхэд эрэгтэй нь өдөр болгон бэлгийн харилцаанд орохыг хүсгээд эмэгтэй нь байж байгаа л нэг удаа дуур хүслэн төрхөөрөө ч гэдэг юм уу те гих мэтлэнгээр тэнгуут нөө химлэн таахаа байж чинь нэг нь өдөр болгон хүсээд идэг нөгөөх нь 7 хоногт нэг юм уу 2 хахад л хангалттай эсвэл зарим нь бүр 14 хоногт нэг байхад л хангалттай ч гэдэг юм те ингээд нөгөө хүүсийн ялгаа ч өөрөө секс харилцаанд хүртэл нөлөөлчихөж байгаа байхгүй те энээс ч өөрөө ингээд ялгаатай байдал нь өөрөө зөрчил үүсгээд байгаа юм шиг боловч эсэргээрээ ингээд харах юм бол зөрчил байх ёстой зөрчил угаасаа байгалийн жам ёсны зүйл зөрчил ээжид тэнцээ хөгжил явагдана боломж тэнцээ бүрдэн тэгэхээр тэрний нөгөө хэмжээгийн тааруулах нь чухал. Илүүдүүлэхгүй дутуу дуулахгүй яг хэмжээгийн тааруулах нь чухал аахгүй. Би эр хүүсгээд давраад иж болохгүй. А би ийм хүүсгээд бас давраад иж болохгүй. Тэр зүгээр айл айлныхаа ялгаатай байдлыг нь суралцж таньж мэдэх. Дасан зогцох. Дасан зогцох. Хүлээн зөвшөөрөх гэдэг юм жил одоо энэ дээр яригдах гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгэд одоо их юм зацаа бол аюу гой тийм бүр язгуураас нь ярьж шээ. Шинжлэх ухааных нь юунаас бүр эмгтэй хүн, тэ эмгтэй хүний философи, тэгээд эрэгтэй хүний тэр бие анатомийн байдлаас нь ингээд ярингууд. Одоо ингээд сая зүгээр жишээ ярингууд чинь л эмгтэй хүн ч юм бол одоо эрэгтэй хүн бол ер нь байнга л секс ер нь бас бодогдсон шүү дээ. Чи эмгтэй хүн чи эрэгтэй эмгтэй хүн ч юм бол одоо нөө сарын тэмдэг гэж байна те. Дахиад жирэмсэн боллоо 9 сар. Тэгээ 9 сар одоо хүүхэдтэй чинь за хөхүүл чинь төрүүлсний дараах гэл. Тэнгүүч энэ нот байн янз бүрийн германууд бас өөрсдөө дэше доошо даавар дэше доошо тийм. Яг иймэрхүү хэмнэлээр дэше доошо. Энийг л аягүй сайн ойлгох хэрэгтэй. Энийг одоо тэгэнгүүт л одоо яг нөө бид нар бас нэг энэ дээр тэгэнгүүт л ерөөсөө нэг л юм байгаа даа байхгүй. За. Тэгэнгүүт л ерөөсөө боловсрал тийм Одоо би физиологийн боловсролыг хүн сайн ойлгох хэрэгтэй байхгүй юу? Эмэгт одоо эрэгтэй хүн болох юм бол эмэгтэйний би физиологи ямар юм гэдгийг бас сайн судлах хэрэгтэй. А дахиад эрэгтэй эмэгтэй хүн маань эрэгтэй хүн ямар би физиологтэй юм те? Тэгэхээр одоо ганцхан секс коуч ч юм уу эсвэл антом судлаач ч юм уу тийм эмчнэр ч юм уу албагүй те энэ гэр бүл болж байгаа хос энэ нийгэмд амьдарж байгаа <coughs> үерхжил байгаа бол тэгэл сексийн боловсрал те бүгдийг ингээд судалж бол бас а нэрэ эн чин нэрэ эрэхтэй штэ. За чи жоохон төвч. Гармо ялгарж байгаа шүү. Ялгарж байгаа тий. Чи жоохон төвчдөх үү гуучин. Аа гэдэг чинь үү тий. Ингээд яачвал ингээд харьцчвал нөгөө хүн чинь бас окей би чааг мэдэж байна. Чи секс секс гэдэг үстэй. Аа тий жоохон байж байгаа гэл ингээд хэлчих болох байхгүй. Тэгхгүйгээр мэдхгүй энэ ямар амар бүдүүлэг юм бэ? Ямар ороо ногцсон бухшиг юм бэ? Донтоо юм бэ? Гаж донтон гэдэг тий. Хүмүүс тэгдэж штэ. Тэгээ тийм биш. Одоо эмгтэйгээ болохоор тий энэ өстэй яг ингээд бүр дургу болцсон юм байна санаачлахгүй. Санаачлахгүй энэ өстө ёо болио болио. Аа тий. Тэр гэдэг. Бас тэгээ цаана учир байна аа тий. Тийм ээ тийм. Би бол эрэгтэй хүний нөө дааврын өөрчлөлтөнд ордог өстө бодож байгаа шүү дээ. Эмэгтэй хүмүүсийг л нөө дааврын өөрчлөлтөнд тийм гормоны өөрчлөлт ордог. Эрэгтэй хүмүүс яг байдаг гэхдээ нэгж амар гэж хэлбэлзэж өөрчлөлт. Эрэгтэй өмнөх орохгүй шүү дээ. Гайв шүү дээ сая бол гэхдээ ингээд юу нь бол өөрчлөлтүүд байдаг гэж сайддаг шүү дээ. Орно. Өөрчлөлт одоо юу гэдэг нь хайртай дуртай болох үед ингээд хаалмарлаа Дараа нь өнгөнгүүдийн зөөр юм нөх хөлдөө төмслөгөө олцдог ч юм уу те. Анхны те анхны сэтгэлээ. Тэр дааврын өөрчлөлт өөрөө хэр хосуудад ер нь тэр үргэж байгаа хосуудад ер нь зөрчилдөөнийг үүсгэх вэ? Дааврын өөрчлөлтөөс гарах проблемууд нь юу? Проблем гэдэг чинь тэр хоёрын хооронд зөрчилдөө үүсэх гэдэг шүү дээ. Тэр проблем. Дааврын өөрчлөлт өөрөө тухайн хүний зан характер шууд нөлөөлж байгаа хэрэг. Одоо жишээлбэл одоо би одоо өөрөө гихт чинь эмхтэй хүүс мөртлөө эмхтэй хүүсэн дотроо ир даавар өндөртэй эмхтэй эмхтэйд орох байхгүй. Одоо одоо шил дуу хоолой жоохон бүдүүн дүүч гэдэг юм уу үс ноос ихтэй булчин шүрмслэг амархан таргалдгүй ч гэдэг юм те спортлог ч гэдэг юм уу. Энэ чинь өөрөө миний зан характер шууд нөлөөлсөн. Би өөрөө илүү шудраг, зарчимж, дайчин, аюу ажил хэрэгч гэдэг юм уу. Яг нөгөө эр хүнд байдаг тэр шин чанар чинь надад түлхүү. А эмгтэй хүнийг эмгтэйчүүд болохоор эмгтээлэг эмгтэй хүн байх юм бол одоо жишээлбэл юу гэдэг арьсны хүртэл толгор тийм байх. Жишээл гих мэтлэнгээр. Тэгэхээр чинь чинь өөрөө тухайн хүний бие физиолог гаднаас харагдах байдал нөлөөлөхөөс гадна ахиад зан характер шууд нөлөөлж байгаа хэрэг. Эргээд зан характерт нөлөөлнө гэдэг чинь тэр чинь тухайн хүний шийдвэрт шууд нөлөөлнө гэсэн үг шүү дээ. Юу бодоход нөлөөлнө гэсэн үг байна. Эрэгтэй хүнд бас нэг тийм эмгтээл хүмүүс үүд шүү дээ. Тийм. Тэг чи эмгтэй даавар жоох их гэсэн үг. Тийм. Төрөлхийн одоо эмгтэй даавар өндөр тэгээд тархин ажиллахдаа бас эмгтээлгээр ажилдаг гэсэн үг эр хүүс мөртлөө эмгтээлгээр ажилладаг гэсэн ондоо байхгүй. Тэгээ энд бас нэг юм юу байгаа. Аа эр эр эм хүүсийн ялгаанаас гадна ахиад тухайн хувь хүний биеийн онцлог гэж юм. Ахиад сэтгэл зүй болоод биеийн онцлог, сэтгэл зүйн онцлог гэсэн үг л дээ төрөлх юм. Одоо жишээлбэл тэр ингээд тестээр ингээд хийгээд өөрийгөө оншилчиж олно. Дөрвөн төрлийн ингээд хүн байна. А нэг нь болохоор жишээлбэл юмыг шинээр бүтээдэг төрлийн хүн. А хоёр дахь нь болохоор бусдад нөлөөлдөг хүн. А гурав дахь нь болохоор бусдыг аюулсаа халамжилдаг. А дөрөв дэх нь болохоор юмыг маш сайн нэгт нямбай төгс гүйцэтгэдэг энэ дөрвөн төрлийн хүн байгаа байхгүй. Тэгээ аль нь ч сайн аль нь ч муу гэх боломжгүй яг тэр бүгд ялгаатай учраас тэр хэмжих боломжгүй а тухайн одоо зан характер нь жишээлбэл тэр бүтээгч байлаа гэж бодоход тэрний давуу тал сул тал гэж байгаа байхгүй жишээлбэл би бол өөрөө тийм бүтээх шин чанартай юм хтэй юмыг дандаа байнгын шинийг санаачлаа энэ яах вэ ийх үгэл ээж идэг. Гэтэл энэ нөгөө давуу тал суул тал гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо шилжил өөрийгөө эхлээ мэдэх нь чухал хажууд байгаа эрттэй үнэ яг төрөлхийн ямар зан характертай нэгдгээ ойлгочих юм бол хүлэн зөвшөөрөхөд амархан болчдөг байхгүй. Жишээлбэл манаа нөхөр нь шүү дээ өөрөө бусдыг ингээ халамжлах тийм кэр, бусдыг аягүй сайн кэрлэг тийм эрхтэй юм А гэтэл тэр надад заримдаа таалагддаг. Хитрхи өөрийгөө хоош нь тавиад өөрийнхөө цагийг бусдад хитрхи их зарцуулдаг. А хүмүүст үгүй гэж хэлж чаддаг. Өөрийнхөө одоо ийд хөрөнгө болоод цагийн хувьд дандаа нөгөө хүмүүст нэгсэндээ заримдаа идүүлдэг гэж ярьж чи тээ. Ашиглуулдаг ч гэдэм. Тэгэнгүүт заримдаа би дургуцна. А тэрнээс болоод битэрийн зөрчил үүсдэг байхгүй. Үзэл бодлын зөрчил тэн дээр үүснэ. А тэгвэл нөгөө зан характерын ялгаагаа ойлгоцноос хойш энэ хүн чинь албаар ингээгүү юм байна бүр нэг миний янзыг үзэж ингээгүй юм байглаасаа тэр нь өөрөө ундраад идэм байх. А тэр яг ундраад байгаа зан характерыг харин гоё услаад дэмжиж өгөх юм бол тэр чинь илүү өөрт нь гоё энерги болоод илүү гоё ажлын бүтэмжтэй гоё болох юм. Зөв талаас нь өөртөө тааруулж. Тийм, зөв талаас нь өөртөө тааруулж. Гол нь тэрийг услахгүй бол нөгөө эмгтэй хүмүүс маань хамгийн гол нь тэрийг нь засгаж оролдоод байдаг байхгүй юу? алга болох гээд бүр байхгүй болох гээд тий Тэгж тусмаа хоорондоо зөрчилдөнд чи өөрөө цаанаас ундраад байгаа юм хүн байхгүй болгоно гэхээр чинь чи шууд хоорондоо зөрчил үүсэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ нөгөө зан характер ялгаа. Нөө аяа тавг угаадгүй юм бол угаалах гэдэг нэгдчихв юу үстэй. А тэр чинь хондоо асуудал. Тийм тэр чинь өөр асуудал. Тэр чинь өөр асуудал байхгүй юу? Хүмүүс чинь нөгөө ихэр үчид нөгөө Яач байгалаасаа л хувцас өргөтгөө да чи имхээ чи нөгөө засах гэ нэмэргүй гэдэг. Тэр чинь бол арай жоохон ондоо асуудал. Бас нэг юм ялгаа байна. А наач мал айгүй гоё зөвлөгөө. Тэгэхээр бид нар одоо нөгөө шууд одоо цацагийн хилдгээр бол ингэх гээд шүү дээ. Бид нар бол ингээл шууд хамт амьдрал за одоо хоёлоо те тэр уулын оргил дээр гарна гэдэг ингэж явах биш. Эхлээд тэр уулын оргил дээр гарахаас өмнө энэ хүнээ сайн судлаад а энэ хүн маань шууд дээшээ шууд гарч чадхаар хүн байна. Эсвэл бол дайлж гарахаар хүн байна. Эсвэл зам амрах шаардлагатай хүн байна. Эсвэл бол зам засчиж дараад нь явах хөстэй хүн байна гэдэг ч гэнүү те. Тэр үнээс судалжвал уулын оргилууд их ойрхон байна л гэсэн. Гоё тийм философи үл. Одоо нэр яг манайхан бол нөт бие биенээс судлахгүйгээр тэр нөгөөтгөө юу яахгүйгээр ирнэ гэл шууд хүү ха тэгэл ингээл бас ингээд суучих гэдэг. Тэ би бол хүү хаш тэр нь Тэр тест нь болохоор үнгүү байж идэв штэ. Genus test гэдэг одоо интернет дээр байгаа англи хэл дээр Тэгэл үнгүү хэдэн минутын дотор хийгээ гаргаад ирнэ. Доогуур нэг юу юуг нь гаргачихлаа л дээ. Тийм, Genesis тест. Яг анханаас одоо ингээ шууд нөө өөрөө бас нэг зан характер байгаа шүү дээ. Тэр хүн тэр нөө өөр эмгтэй хүмүүсийн хүмүүсийн асуудал чи ямар хүн эмгтэй сонирхдаг вэ? Эсвэл ямар төрлийн эрэгтэй хүн сонирхдаг вэ? Тэрээс өөрөө олоод мэдчих хэрэгтэй юм шиг байна те. За одоо би нэг ийм одоо ингээд нэм иршүүд нэг тийм нахаал эмхтэй дургу гэж өөрөө боддог бол одоо тэрнгээ ингээд юм санал байгаа ингээд анханасаа мэдээд Тэгээд тэр хүнийгээ анханасаа ингээд танилцахтаа за угаасаа энэ хүн ийм юм чин гэдгээ тааш тохирсгөл ирээдүйд хамт амьдрах юугаа гэдэг наан нь өөрийгөө мэдчихэд дараагийн одоо хосуудаа үрсдэн ингээд нөө цензуур тавих ч юм уу иймэрхүү асуудлууд бас наан нь өөрийгөө олчихвол илүү амрал юм байна гэж сайн бол ойлгочих. За өнөөдрийн энэ удаагийн подкаст болвол гэр бүл яг одоо ингээ хорин баталгаас өмнө яг эд халуухан үерхэж байгаа ч гэдэм үү тэр залуучуудад мэдээж үргэлж явах хугацаанд үжил бодлын жижиг гинж томч зөрчилдөөн гаргана. А гэхдээ тэрийг яаж даван туулах вэ? Тэрийг яаж ойлгох талаар ерөөхдөө бол бид нар тип өгж ярьж байгаа шүү гэдэг аюулсаа ойлгоорой. Тий. Тэгэхээр болоо цацаагийн хэлдгээр болвол ингээд анхны ир им эмхтэй эрэхтэй гэдэг талаасаа бид нар өөрсдийнх нь гармоныхаа тэр ялгарлыг мэдээд авчих юм бол тий энэ өөрөө үжил бодлын зөрчилдөөн багасх юм байна гэдэг юм типийг бол өгч ий тээ а манай хиний регийн хувьд бол өөрийгөө ихлэ мэдээд авчих юм бол тий. За би яг ямар эмгтэй дуртай, би ямар эрэгтэй дуртай гэдгээ мэдээд авчих юм бол бас эргээгээ тэр үзэл бодлыг өргөж явах явцад үзэл бодлын зөрчилдөө маш бага гарнаа. А мөөгийн хувьд бол тий тэр ёс заншил ямар орчинд аль нутагт өссөн тий тэр нутгийнх нь одоо ёс заншлны ийм хүн за эднийх чи ийм гаралтай юм чи мэдээж ийм яг нэг талаараа бол тий Ерөөсөө бие биенээ сайн судаллахгүй. Оо яг тийм. Тий. Судалж ийж тий. Одоо яг хуу ерөнхий одоо шууд нэг антомор нь бол манай зацаа хэллээ шүү дээ. Тэгээ зан характераар нь одоо бас өөрийгөө ч судлах нь байна, өрөөлөгч судлах нь байна. Тэгээд ер нь бие биенийгээ маш сайн судалж ийж тэр холын замд л хантай явна шүү дээ тий. Тэг удаан явна шүү дээ. Тэгэхгүйгээр ингээл заастаа хойло цэцэг үнлүү гарандаа гэл амар эмоцтой гараал дунд нь голж гатлахгүй дундаа хэвээр хэрэлдэт тэгээд живэд алга болвол яа тий. Яа яа амар. Өдөөний үс юу гэлээ нүүн одоогийн залууч нь хайртай хайртай гэсээрээ салчих юм. Дээр хүмүүс чинь новшмын новшин гэсээрээ насаар амьдэрчих. Гэхдээ одоо нөгөөх яг хуучны хүмүүс чинь тэгээд бас тийм ээж аавууд нь бас ингэ сонгодог байсан шүү дээ тий очоод бэр гууж ин мууж ин гэдэг байна шүү дээ. Тэр мэр чинь айлаа судлаад бүгдийг ингэ судалж байгаа байхгүй. Генийн төвшний асуудал. Генийн үү тий. Эднийх ийм удамтай тий. За ийм ийм гэдэг. Тийм учраас тэр хүүхдүүдэнд гэсэн ингэ ингээд нийлүүлэхэд зогцоод амьдэрчээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр яаж юм нэхэр тэр айлаа сайн судалсан хүүгээ мэдээж мэдж байгаа шүү дээ. Одоо чи бол одоо дагныг бол хамгийн сайн мэдж байгаа шүү дээ. За энэ ингүүл ингэн за гана дагнад яг ийм л их хүн тохихгүй бол ийм хүн байх юм бол алуулна да гэдэг ч гэнүү те мэдж байгаа юм чинь догрохгүй гэж мэдж байгаа юм чинь эцэг эхчүүд бас тийм ухаан байна. Тэгэхээр эцэг эхчүүд бас одоо бас яг зарим юмыг бол одоо бол ингээд шууд хүүхдийн дураар нь бас тавиад байгаа те. Гэтэ яг та хоёр талтай л та тэгэл одоо юм болгон дээр нь бас ээж аавд нь ороод байвал бас утгагүй л байх л та. Гэтэ ер нь ээж хүн нэг тийм зүн совин байдаг юм шүү те. Ер нь бол яг л тий байлгүй байх байх. Ингээд өөр ойр тань орчин хүмүүс ер нь болно болохгүй гэлээ болохгүйнүүд нь тэгэл болгон гэсэн үст тэгэл нэрэл болдгүй ч юм. Маань найз бол ингээд гэртээ нэг бараг 10 тохион авчирсан гэж байгаа байхгүй. Тэгээд ээж автагаа танилцуулаад. Тий. За, хормоо хийгээсээ. Үгүй ээ, тий, тайлтал. Ингээл танилцуулаад, танилцуулаад. Тэгэл тэгжээж э, тэр дундаас нь л одоо ээж нь бас ээж аав хоёр нь гээд шууд ингэсэн гэж байгаа байхгүй. За, энэ танаа яг юу юм бэ наа? Миний хүүгийн одоо хань болох юм бэ? Тэгээ ээж аавда харуулнад чинь бас хэцүү байгаа байхгүй. Тэр чинь ингээд үерхэд За за хоёлоо суучих гээд жирэмсэн болоод ороод ирвэл хэцүү байхгүй те. Тэгэхгүй ээж аавдаа танилцуулаад тэгээд тэр бас өөрөө бас хашир. Тэгээд хар хоноор ботсон ч гэсэндээ дууралцсан байгаа хүн чинь нөгөө хүнийхээ сул дутагдaltaй талыг нь олж харахгүй те. Тий. Бодлоо ялгаагаа ойлгох. Аа яг үнэ. Тэгээд ээж аав нь бүтнээр нь харж гэсэн үгүн. Йоо яг үнэ те. Өөрөөс нь илүү мэдчихэж байгаа шүү дээ те. Тэгэл за яг миний хүү үерх үерх наа чинь ч тээ яг за үерхчээл гээл. Тэгэл төд бодлгол айгу салт юм шиг байна. Тэр нээж аваасаа зөрөөд яхаар нэх ер нь бол амжилт олдгүй л юм бэ. Тэгэхээр ер нь бол яг одоо яг ээж аваараа ингээд таниулж мэдүүлгээд байгаа биш. Одоо энэ цаг үед бол одооны манай энэ дүүнер бол айгүй бас хэрсүү болсон байгаа шүү дээ. Одоо би физиологоо тэгсэн эрэгтэй хүн тэгдэм байх, эмэгтэй хүн ийм байд юм байна, ийм даавар нь илүү байд юм байна. За тэгэхээр бид нар бие биенийг айгүй сайн судлах хэрэгтэй юм байна. За дэ ялангуяа одоо хамт амьдрах ч бол маш сайн судлах хэрэгтэй юм байна. За гэр бүл болох ч бол бүр илүү сайн судлах хэрэгтэй юм байна. Тэ? За хүүхэдтэй болох ч бол бүр бүр гачин илүү их судлаад тэ бүр бүр ч илүү бүр бүр бүрийн бүрийн илүү судлаад ингээд явж иж хүүхдтэй болоод гэр бүлтэй болоод тэгээд цаашаа явах юм байна гэдгийг л манай залуучууд маань айгүй сайн ойлгоорой. Бодоосоо. Бодоосоо тий. Хамт амьдраж үзээсэй гэж бод. Тэ ер нь бол яг гэр бүл зохиогоос юм ер нь тий ингээ хамтдаа ядарч нэг жил тий байгаад хүүхдтэй болохоос юм. Тий хүүхдтэй болохоос юм. Тэгээд яг тэр нь чинь хамт яг нэг гэрт байгаад ирэхэд яг нөө жинхэнэ тэр үзэл бодлын ялгаа яг нөө одоо яг яаж өссөн олч нэг бүх юм нь яг л мэдээ. Одоо ингээл гадны хүнтэй суудсан хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгэл болоо л идэвчтэй. Харь бүр харь одоо Европ, Америк, Япон тий. Тэгээ тэд нар чинь ингэ болоо л энэ. Тэгтээ тэд нар чинь бол яг тиймэрхүү хүмүүс бол энэ монголчгийн аягүй хурдан суухгүй байгаа тоххой. Ийм 5 6 жил 7 8 жил амьдарчаа дараад нь хүүхдтэй болж ин ч гинүү те. Тэгэхээр би бол энийг бол бас гадныхантаа суухтай <laughs> нямба яад юм шиг байна те. Ашир хэрсэн хэрсэн үзэддэг те энэ дээр бас нэг би аав ээжүүдэд зориулж бас хэлмээр санагддаг юм аа. Тэр хүүхдтэй те а тэр залууг судлах, тэр бүсгүйг судлах тэр хугацааг нь олгооч ээ, орон зайг нь олгооч ээ. Битээ насаар нь шахаж хүүе чи оройтлоо гэд ингээд те шахаад ингээд бас ингээд тэр хүнийг судлах, тэр хүнийг одоо анзаарч харах ч гэдэм юм хамт амьдарч үзэл бодлоо тааруулах энэ хүн яг тохирох хүн байна гэдгээ мэдэж авах тэр хугацааг нь бити ингээл багасгаад байгаа чи ийм айгүй ажиглагтаад байгаа байхгүй яг заримдаа нөө оройтчор нөө зарим нь гол олчих гээд бас эцүүл оройтно гэдэг ухагтхууныг яг ямар талаас нь хараад байна вэ гэдэг юм тийм ээ тийм чинь үзэл бодлын хувьд ч юм тэр хүн өөрөө бэлэн болоог байхад хүүе би физиологч нь оройтлоо гэд ингээд бол тэр нь алин чухал вэ үзэл бодол чухал уу би физиологч үү тийм нэг Тэрийг аягүй сайн бодмор санагдсан. За одоо энэ асуултыг таагураас асуухаас гадна сонсож байгаа улсуудаас би бас асуумаар. Та бүхэн бас комент хэлбэрээр энэ асуултанд өөрийнхөө үзэл бодлыг хариулаасаа тий. Одоо яг өнөөдөр үерхэж байгаа залуучууд дунд үерхэж байгаа энэ одоо залуучууд дунд үзэл бодлын зөрчилдөө яг юун дээр гараад байна вэ? Шашин шүтлгээс болж үзэл бодлын зөрчилдөө их гараад байна уу? боловсролын төвшнгөөс болж үргэж байгаа хоёрт үзэл бодлын зөрчилдөөн гараад байна уу? Эсвэл гэр бүлийн хүмүүжлээс болж үзэл бодлын юу илүү их гараад байна уу? Энийг та нар маань одоо мэдээж мэдээж л одоо энэ нийгэм донд одоо ингээд хутгалдаж явж байгаа улсуудын хувьд та нар юу гэж харж байна? За, хинээс хэлэх үү? За, танаас хэлэх. За, мөөг энэ хэрсэг хамилна. Манай одоо том хүүхэд чинь 11 12 төл хүүхэд байгаа шүү дээ. Тэгэл доошоо тэгээд ийм байгаа. Тэг тэр орчноор л байт юм байна. А ерөнхийдөө бол яг миний бодол бол ийм байгаа болоо гэж бодож байна. За. Одоо нэг ийм санхүү. Аа. За. Энэ бол эдийн засгтэр бол манайх бол бүр эрс тэрс болсон шүү дээ. Нэг нь бүр одоо айхтар мөнгөтэй болоод зарим мөнгөгүй болоод дунд чинь болохоор ингээл амьдрах гал зүтгээл те. Яг ийм гурван ийм ийм нийгмийн давхарх дунд бол энэ Э, үерхэл нөхрөл дээр бол амар их гарч байгаа болов гэж бодчих. Яг юм санхүүгийн байдлаас хос хоёрт үзэл бодлын зөрчилдөө ихгүй гараад байгаа юм болов гэж чи хараа. Би бол залуучууд их гарч байгаа гэж бодож байгаа. Одоо жишээ нь бол нэгнийгээ одоо гадуурх чинь ч гинүү тэ. Аа тэгэнгүүтээ зарим нэгнийгээ одоо бүр ингээ гадуурх чинь дээрэс нь одоо ингээд нөгөө тэр хүрээл хүрээллээрээ тэ тэр ингээд нөгөө гоё ингээ байх гэхээр нөгөө санхүү мөнгө нь байхгүй ч юм. Тийм илүү байгаа бүр болцсон болоо гэж би бол хараад байна. Хос хоёрын хувьд бас энэ яаж илэрч гараад байна санхүүгийн. Энэ дээр л одоо байгаа. Одоо тэгэл зарим мөнгөтэй хүнтэй суулгахгүй мөнгөгүй хүнтэй суулгахгүй гэдэг ч гэнэ үү те. За эдний хүүхдтэй суу энэ одоо ямар ч тийм мөнгө төрөг байхгүй гэдэг ч гэнэ үү те. Тэр чинь бол одоо яг тэр нөт хос хоёрын бол амар их том зөрчил шүү дээ. Яа тэр чинь одоо хүүхдүүд гэр бүл одоо ингээл оо надад мөнгөтэй мөнгөгүй хүмүүстэй суулгахгүй энэ тэр мэр гээл иймэрхүү юм одоо энэ нийгэмд их гарч байгаа болов гэж бодоод байна л та. Миний хувьд бол одоо яг сая асуулт нар яг ингээ миний ингээ орчин тойрны найздаа харахаар яг жишээ болгон дээр л яг нэг нэг байгаад байгаа байхгүй. <laughs> Одоо чинь тэр шашных дээр гэхэд манай нэг найз одоо нөө эхнэр нөө бөө ээжтэйсэн гэдэг Тэр нөө тэгтээ яг ээж нь бол юм хүмүүстэйгээ за наа нөхөрч та хоёр нь бол тааш тохирохгүй юм байна гэд зүгээр хилцэн ээжт нь ээж нь одоохондоо. Тэгэл тэр хоёр юм ихэд салцсан нэг юм тойлтол бол байгаа юм. Тэгээ шашин дээр аа тэгээд одоо мэдгүй тэр одоо зүв байсан мó буруу байсан би бол мэдэхгүй л дээ. Тэгээд яг тэр хоёр ер нь тэгэл салцсан тэр шилтгаанаас болоод аа тэгээ одоо за мөнгөний эдийн засгийн асуудал дээрсэн салсан одоо өндөр мэдрийн орчин үеийн одоо сүүлийн залуучууд бол маш их гарч шít. Тэр яг энэ эдийн засгийн хувьд болохоор нөө миний хувьд бол ингэж ажиглагддгийн одоо нөө сошиал орчин байгаад байна шүү дээ. Тэр бүх одоо нөх хүмүүсийн амьдрал нөх нээлттэй болсон одоо. Тийм дээр үед одоо үгдий эхнэр нөхөр хоёр ингээд аав бидний аав ээж үед ч юм ингээд хоорондынхоо амьдралаа ингээд өөрсдөө бий болгоод амьдарч л байл юм уу тэрнээ сэтгэл ханамжтай байдаг. Тэгэл тэрүүгээр сайхан амьдарчдаг. Одоо ингээд харангууд нөө нэг инстаграм үзлээ гэдэг нь орчингийн нэг найз нь ч юм уу нэг юм баян найз нь гэл эсвэл зарим юмтай шууд гадаа дотоор аяллаа гэр бүлээрээ аяллаа тийм баян тасаг ингээд байхаар тэр юм эмхтэй хүмүүс нөө нөө шунал байгаад байгаа шүү дээ. Манай будаа баг шилжсэн шүү дээ. Тэр нөө зовлон бол нөө шунал байгаа цаг зовлон бол мөнх байна гэд. Тэгээд зүв зүгээр одоо биц ингээл ер нь бол өрчөж байгаа хөөх. Зүв зүгээр ингээд сайхан гэртээ сайхан хэмжихад нэг хүн гадаад гоё ч юм уу гоё сайхан машин унтсан ч юм уу нэг найз ч юм уу эсвэл гадаад аялахад тэгэл тэр хүн биц инкээс ингээд бодол төрөөл Тэрэндээ ингээ өөртөө сэтгэл харамжгүй байл үсэл тэгээл одоо ингээ илүү сайхан амьдрах гэж иймэрхүү стрессүүд ингээ өрнөлдөж шүү дээ. Тэнд найзын гэр бүлэрээ гадаад аялсны золиос нь шууд нөгөө Монголд үлдсэн хос хоёр золиослэгтэй тийм. Тэнгүү зарим найз одоо эхлэр ч юм ингээ л гэж таа энэ тэр ингээ аялж штэ гэж Тэгэл нөө тэр нөө нэг нөхөрт бас нэг дарам талаадгүй нэр эхнэрээ нэг аяллаа нэг эхнэртэй хамж явчихсан юмсэн гэсэн бодол төрөөл ингээл иймэрхүү асуудлууд бас бүх зөндөө үүсчихэ хамгийн гол нь хосууд шүү дээ. Ер юм гэлтгүү. Яг ялангуяа эмгтээчүүд л дээ. Одоо нэг найз залуутай боллоо гэж бодоход ерөөхдөө нөгөө нэг тухайн хүний санхүүгийн болоод одоо хүсэл мөрөөдлийнх нь хариуцлагын нөгөө өндөө тогтчтой юм шиг надад санагдаад байгаа. Тэр хүн өөрөө жишээлбэл а бичлэг үүслээ үнэхээр гой санагдлаа. Явмаар байж болно. Тэгвэл тэр хүсэл мөрөөдлөхийн төлөө өөрөө хариуцлага өрөө тэр мөнгөийг олохын төлөө хичээх хэрэгтэй шүү дээ. Тэрнээс тэр 100% тэр санхүүг тэр залуу даатгаж болохгүй байхгүй. Тэр залуу тэр хүнийг л заавал сайн сайхан хамгийн гоёор байлгах хэрэгтэй юм шиг тийм. Эсвэл тэр сошиалоос бүр э, бүр гар хит хамааралтай байхаа болох хэрэгтэй байхгүй тий өдөр болгон тогтмол ерөнхийдөө миний хэлэх гээд байгаа гол санаа нь өөрийнхөө амьдралыг өөрөө хатгаж явж сурал гэдэг санаа өөрөө хариуцлага хүлээж сур. Өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийн төлөө өөрөө үйлчлэхий, өөрийнхөө санхүү өөрийгөө авч явах санхүүгөө өөрөө бүрдүүл. Тэгэхгүй нөгөө бүх юм нөгөө талаас ингээ хамааралтай байхаар эргээд зөрчил үүсэх бас нэг шалтгаан болоод байгаа байхгүй юу? Тий. Би тэгж хэлгээд. Нөгөөтхөндөө бүр ингээд за энэ л намайг найдад орхиж байгаа байхгүй юу? Тий. Энэ л намайг ингэх ёстой. Тий. Одоо ингээд муудсан ч гэндээ надаас төрүүлж уучлахгүй байх хэрэгтэй гэж байна. Гэх мэтлэн гэр бүх юмаа нөгөө талтаа ингэж яг сүүлийн одоо бидний үед одоо миний найз нөхдүүд яг ингэж таарад байгаа юм. Ерөнхийдөө л залуучуудын үед ер нь бол салалт бол айгүй өндөр миний хувьд төвшөнд бол айгүй өндөр санагдаад байгаа байхгүй. Ер нь бол нэг 18 5 л салчаал хүүхдээ үлдчихэл ах юм. Яг яг энэ миний одоо ойр орчин. Эсвэл би тийм найзтай байгаад байна уу? Одооний зарим юм одоо энэ салалт энэ залуучуудын нэг юм нэг алдаа байна ямар ч өөрт ямар ч хэр дортог буруу ерөөсөө нөт юм өг тусахыг хүсэхгүй. Инхийн цагаан тагтаа шиг те. Тэгэл ингээл ингэтэл чи тэгсэн гэнэ. Гүү би биш. Би тэгээгүй те. Би ингэдэггүй. Тэгэл ингээл өөр өөр айгүй гоё тийм инхийн цагаан тагтаа болох гээд А ер нь бол хэрвээ хань ижилтэй хамт амьдарч байгаа бол буруу явах нь бол буруугаа хүлээгээ сурч харагдах. Яа тийм. Тэр хүн л яаж тэр тэр тэглээгээд тэр хүн өөрөө тийм буруу болохгүй те. Тэгэхээр буруу тийм хүлцэнгүй юмд яагаад тийм байж чадахгүй байна залуучууд. Ерөөсөө л чи тийм штэ гэдэг нь үгүй би тэгээгүй би юм. Нөгөө нэг энийхээ дээр гарах гэдэг тийм. Үгүй дээр гарах гэдэг юм уу? Эсвэл надд бол ер нь тийм буруу юм байх юм бол ингээл шууд тийм ээ тийм би тэгсэн би ийм гээд ингээд зөвшөөрөхөд ямар ч нэгэн тийм одоо нэг юм гарахгүй болов гэж боддог. Тэгэхгүй залуучууд ерөөсөө ийм инхийн цагаан тагтаа шиг явж байгаа л Тэгж нисч нисч байгаа амар өндрөөс пял итэл унаад байгаа хөөх. Энэ бас ингээд тэдний төрчлөдөн үүсгэхэд үзэл бодлыг бүр улам нэмээд байгаа тий. Нэмээд байгаа бас нэг нэг юм байшгүй нэг хэсэг тий. Тэгээ нөө өссөн орчин дээр бас нөө яах нөө гэр бүлийн гэхэд бас бас л нэг нэ. Нэр моцч явраа. Тэгсэн чи тэр нэ. Одоо нөө ховдын таллах ховд хөдлөө. Тэгээ ховдын талчин ер нь бол нөө нөхөр нь ер таална гэдэг нөө орон байраа бэлтгэх хэрэгтэй тий. Тийм одоо нэг тийм уламжлалтай ч юм уу тий. Дөнгөд одоо манай нэг найздар болох нөө нөхөр нь жоох нөө тааруу амьдралтай. Өдрөө нийлээ ингээ хүүхдээ олоод дөнгөд нөө эхнэрийн талынх нь болохоор ингээ нөө нөхрийн тал нөө байр орон сууцаа бэлдээгүй ч юм уу тий. Одоо ингээ нөө эхнэрийнтэй ингээ хамт амьдраад ахаар одоо нөө нөө тухайн уламжлал, яс заншлууд нэгс бас нөлөөлөөд одоо яагаар ингэж нөө нэг одоо би эхнэрээ ингээд авч аваад өөрийнх нь гэртээ ингээд байлгахдгүй инээтрэ гэдгээс асуудлаас үүсэл бас ингээд ерөнхийдөө тэр проблем нүү нэмгэснийхаа хэрээр бас хаал ингээд нүү зүйл бас нэмэгдчихэж байгаа. Зөрчилдөг зөрчилдөг. Тэгэхээр өнөөдрөөс одоо сая мөгийн хилдэг шиг нөө тухайн орон аймаг болгоны нөө яс уламжлалт те нөө зөвхөн одоо нөө эр тал нь нөө бүх юм ангих хэвээр ч юм уу. Одоо тэгээ одоогийн яг ингээд байр суурин дээр үзэхэд нөө залуучуудын хувьд тэр нөө яг тэгш ирэхийг ингээд хүсэж байгаа шүү дээ те. Тэгэхээр тэр зүйлс нь бас айгүйх нөө үзэл бодол дээр нөө зөрчилдөөд байдгийн болов уу бас сүүл бас нэг харагдчих. Нэг жишээ гэхэд бас тийм жишээ. Реги ингээл манай найз үлгэл дандаа өөр их юм илэр гэдэг. Тэрөөсөө олон баг шүү. Би чи их нэртэйгээ яг таарал ерөөсөө хоёр талаасаа аав ээжд үзүүлсэн чинь аав ээжд үзүүлсэн чи юу болох вэ гээд. Би чи бас нууцаар нэг бөөдөр утсан чи юу болох юм за. Бас бөөдөр бол нэг тийж очиход бол зүгээр нэгжээсээ яг өөрөөсөө яг тааш тохирно гэж бодож л байгаа бол болно. А болохгүй гэж болж байв тэгэл болохгүй. Эндээс бол ер нь шашин шүтлэг дээр ингээд болно болохгүй гэдэг бол би хэлж мэдэхгүй. А та нар зүгээр өөрсдөө болгоё гэж явал болгоно. А болохгүй гэвэл тэгэл болохгүй шүү дээ. Өөрсдөө л мэдэн шүү дээ. Тэгэл би тэр үеийг сонсоод ер нь заасан гэж. А рэг бас хашир байна те. Хашир байна, хашир. Бөөгөөс асууж ин. Би юу бөө мөө юу? Тэгтээ анхаарал за энэ миний заяаны хань байна гээл тэгэл аваа суусан тэгэл тэр чигээрэл ерөөсөө тийм үзүүлж жил болсон биш үү? За одоо бидний дууд э, бас нэг чухал хүн сууж байгаагийн хувьд асуумаар байна л та тий. Sex coach. Тийм тэгэхээр цацаа. Цацаа маань сууж байгаагийн хувьд тий энэ үжил бодлын зөрчилдөөн ийм sex тэр хос үргэж байгаа хоёрын хооронд сексийн харилцаанд ер нь нөлөөлөх үү? Нөлөөлдөг бол ямар хэлбэрээр яач? хэр бас хүчтэй байдгүй. Энэ дээр та нэг тогтчихон бидэнд нэг тий хэрвээ зөрчилдөг бол юун дээр тий тэрний гаргалгаа нь юу вэ? Тэрэн дээрээс нөө төрөлхийн зогсдог хүмүүс гэж байдаг юм уу? Эсвэл яг зүгээр ингээ яг өөртөө ингээ тэр нэг зүйлийг яг ингээ бие биендээ ингээ би болох хэвтэй юм уу? Зарим хүмүүс нэг тэгэд идэж нөө цаанасаа нэг бит хоёр ингээ зогцоод идэм байдаг гэх нэг тэгэд идэж. Яг тийм хүн байдаг юм уу? Би бас тэрийг асууж шүү дээ. Э ер нь одоо яг үзэл бодлын зөрчил гэдээ яриад байгаа. Энийг чи яг ингээд өшөө сайн бодох юм бол ерөөсө хязгаарлагдмал ихтгэл үнэмшил гэдэг юм л цаана нуугдаад байгаа байхгүй одоо ингээд э, одоо саяны түрүүний яриас аймаг аймгийн ёс заншил гэж энэ чинь нэг хязгаарлагдмал нэг юм бодол байгаа шүү дээ. Хайрцгэлцээд хайрцгэлцэн. Ингүүл ингэн ингүүл ингэхгүй. За тэгвэл одоо яг секс дээр ч гэсэн энэ чинь гарч ирнэ. Үзэл бодлын зөрчил хязгаарлагдмал ихтгэл үнэмшилчил яаж гарч ирэх вэхээр аа жишээлбэл эрэгтэй хүний хувьд айгүй өндөр хэрэгцээ нь одоо аман секс буюу бэлэг эрхтний хүлх дуртай. Маш их хүсдэг. А гэтэл эмэгтэй энэ бол гаж донтой хүнээ хийдэг ажил. Буруу зүйл. Гэт нэг юм хязгаарлагдана. Хоёулаа харьцуулаад байна шүү дээ. А тэгтэл аман секс гэд нэг л үгийг хоёр өөр хүн хоёр өөрөөр ойлгож байгаа хэрэг. Хоёр өнцгөөс. Тий, хоёр өнцгөөс. Энэ хүний хувьд бол аман секс хамгийн эрэлт хэрэгцээтэй гоё юм. Баян хөвөлсөд гоё гэж ойлгож байгаа. Гэтэл эмгтэй хувьд бол хамгийн гаж донтой болохгүй буруу зүйл. Гаж үзэгдэл. Би тэгж доош нь орохгүй ч гэдэм юм те. Ийм үзэл яваад байна. Тэгээ тэгэхээр чин Тэр эмгтэй жишээлбэл тэр хязгаарлагдаад байгаа тэр бодлоо өөрчлөхгүй л бол тэр үйлдэлийг хизээч хийхгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ эрэгтэйгийн хувьд аман сексийн эрэлт хэрэгцээнд хэрэгцээг хангагдаж чадахгүй яваад л юм. За яах вэ? За ингээд. Ямар юм бэ? Гаргаар ингээд гаргар. Чи дөө намайг олч. Яа яа. Анда хүүхийг хүсдэг тийм үү? Тэгэхээр ч одоо ингээ эрэлт хэрэгцээнд хангахдахгүй байгаа эрэгтэй хүний хувьд ямар нэгэн байдлаар тэр эрэлт хэрэгцээнд хангагдах нөхцөл бүрдвэл тэрийг амархан тийшээ ингээ орох боломж нөхцөл үүсэж байгаа байхгүй юу? Араар тавилт руу дүлхчихэж байгаа байхгүй юу? Дүлхэгдчихэж чинь гэсэн үг. Санаатай болон санамсаргүйгээр тэгэхээр одоо эмгтэй хүний хувьч төр эрэгтэй хүний хувьч төр. За тэгвэл одоо эмгтэй хүн дээр аваад үзье. Тэгвэл яг саяныхтай яг адилхан одоо эрэгтэй хүний хувьд эмгтэй хүнийг бас хязгаарлаж боддог болоод байгаа байхгүй юу? За бас эмгтэй хүн л хоол хийх хэрэгтэй. А эсвэл аюул уух хэрэгтэй гэдэг чи өөрөө бас хязгаарлагдмад ойлго. Тэгээд хэрвээ аяг угаах цагаас нь туслалцахгүй өдрийн бид нар доор хаяж нэгээс хоёр удаа өглөөний цай оройн хоол идэнэ. За тэгээ өглөө жишээлбэл хос хоёр айл гэж тод хоёр аяг угаана, орой аяг угаана, дөрвөн аяг. 7 хоногийн хэдэн удаа угаах вэ? Боддоо. 7 4 28 удаа угаана. Ингээ сард хэдэн угаах вэ? Жилд хэдэн угаах вэ? Тэр тэрийг хийж байгаа хүн чинь нөгөө секстэй анхаарах уу? Анхаарал нь буурах байхгүй. Тэгэхээр нөгөө заавал ийм байх ёстой, тийм байх ёстой гэдэг нэг юм зарчмын нэг юм чи өөрөө хүний сэтгэлгээг нь хязгаарлаад байгаа хэрэг. Тэгэхээр яг тэрэн дээрээ нэлээд сайн ажиллах хэрэгтэй. Юу намайг хязгаарлаад байна? Өөргөө тэрийгээ бас ингээд нэг юм тасгалжуулалтын арга байхгүй. Тэрийг эргэлзээнд оруулах. Энэ үнэхээр тийм. Одоо шийдвэл эмэгтэй хүний зүйлс шийдвэл энэ гар хангалах гэдэг зүйл аа биш ээ, аман секс гэдэг зүйл маш тонтой хүн хийдэг гэдэг зүйлийг тэгвэл яагаад бусад эмэгтэйчүүд хийгээд болоод байгаа юм? Хэврээд би энийг хийхгүй байх юм бол одоо би өөр хажууд байгаа эрэгтэй хүнийг өөр эмэгтэй даалгах боломжтой юм шүү ч гэдэг юм үү те өөртөө ингээ эргэлзээнд оруулах юм бол нөгөө аль хэдийн тэр чинь нөгөө багаас нь ямар эн тэндээс ингээ олсон мэдээлэлээр дамжуулаад энэ бол гаж донтой үзэгдэлгээд айл хэдийн ингээ тогтцсон нэг програм яваад байна шүү дээ тэр програмаа ингээ автаа тийж өөр шинэ програм суулгахгүй бол нөгөө ихтгэл өмжилч өөрийг насаар нь дагаж явах гэдэг байгаа байхгүй тэгэхээр тэр ихэн өөрчлөх юм хэр өөрөө л өөрчлөх болчих Тэгэхээр нөгөө өөр өөрөөс ихлэ илрүүлэх тий тэргээ засах, өөрчлөх, шинэ програм суулгах, тэгжээж энэ хүнтэй харилцах юм бол илүү хялбар, илүү ойлголцдог. Тийм байна. За за энэ бол тэр дундаа үерхж байгаа манай залуучуудад маш том тип болсон байхаа гэж бодож байна. За за мөгийгс сумаар байна. Мөгий саяхан хайр гэдэг уран сайхны кинон дээр найруулагчаар ажилласан байгаа. Тэгэхээр энэ хайр гэдэг уран сайхны кинон дээр энэ хосуудын хооронд үзэл бодлын зөрчилдөөнийг бол бас энэ зөөлөн үрсний бодлогоор дамжуулж тэ ийм байдаг шүү энийг ойлгочихосоо гэд харуулсан байгаа. Тэгэхээр ер нь энийг ер нь кино урлагаар дамжуулж хэрхэн яаж хосуудад зүгээр ойлгуулсан бэ? Өөдсөн хүмүүс л өч байгаа. Үсэг босоод таныг тийх үү? Яг хайр кинон дээр бол яг таван хэсэгт таван бүлэг туваагаад хийсэн те. Нэг одоо бүлэг буюу нэг хэсэг нь үзэл бодлын ялгаа гэж зөрчил те. Үзэл бодлын зөрчил гэдэг. Тэгээ тэрэн дээр бол яг бас л энгийнээр хамгийн их одоо манай Монголд хамгийн одоо энэ залуучууд хамгийн их түгээмэл байдаг тэр зүйлийг одоо оруулсан харуулсан тий. Тэгээ бид нар бол одоо нийтлгээрээ бас одоо ингээд нэг манай Монгол ирчүүд маань Монгол э, эмгтээчүүд маань бас нэг тийм үзэл юу одоо энэ кино хайр төслийг хийж яхад бол нэг юм дүгнэлт гарсан байхгүй. Ирэх хүн болвол Монгол эрх хүнийг за ер нь бол эрчүүдийг Монгол дэ ялангуяа Монгол эрчүүдийг бол хайрлах ухааныг 2 3 хон л тий. Хүндлэх, уучлах гэдэг байхгүй. Одоо ингээд нэг жоох арх угаал ирэнгүүт нь Оо чи стан ярэ нэтрэ гэдэг өглөөд байхгүй тий. Нэг удаа уурчвал тэр хүн чинь ойлгох байхгүй. Одоо эрх хүнийг уучлаад хүндэлчүүл ер нь их цаашаа их хол явд юм байна. Эмхтэн. А эмхтэй хүн юу эрэгтэй хүн эмхтэй хүн ээ гой юу халамжлах Тэгээ дээрэс нь ярилцах. Ярилцахыг айгүй хүсдэг те. Тэгээд дээрэс нь итгэх энэ гурав баг. Эмэгтэй хүнд бол гурав юм баг. Эмэгтэй хүнд хань ажилттай бол ирчүүд мань итгэх хэрэгтэй. Тэгээ сайхан ярилцах хэрэгтэй. Тэгээ сайхан халамж хайрыг хүсдэг. Эмэгт Монгол эмэгтэй хүн. Тэгээ энэ ерөөсөө хайр киноны төслөөс энэ гурван үндсэн юм гарч иж байгаа байхгүй. Тэгэхээр эмэгтэй хүнээ бид нар бол тэгээд юу итгээд хайрлаад халамжлаад ярилцч чадах юм бол манай Монгол бүс хүчүүд чиг хамгийн гайхалтай хань байхгүй. А эрэгтэй хүнээ бид нар хүндлээд уучлах ямар нэгэн алдаа хийдэг л байхгүй одоо нэг найз нөхдөйгөө ууж идэл надад зотон цохон ч юм уу эсвэл бол арх тар суугаа ч юм уу эсвэл бол яа тэ сахилахгүй тал те бас нэг жоохон янз бүрийн болно шүү дээ. Тэнгүүт тэрэн дээр нь уучлах эр хүн уучлах юм бол уучлахгүй ингээд их юм бол ингээд тэр хүн цаашаа улам буруу жишээ ингээд яваад байдаг. Тэгээ дээрэс нь хүндэтгээд байх юм бол тэр хүн чинь одоо өөрөө айгүй гоё болд юм л да Монгол ирчүүд бол миний хайнаа гэлтэнгүүтэл би энэ эдийнхэн төлөө амьдрна. Энэ төлөөхөн төлөө зүтгэнэ За миний ханчил мундаг шүү гэдэг юм гутал. За би ихнэрээ орой жаргаана гээл те. Тэгэл үз тардаг. Тэгэл ерөөсө тэр хүндлийн ухаан цаана том хайр байгаад гэсэн юм те. Тэгээ энийг л ер нь сайн ойлгочоосоо л гэж л одоо кинон дээрээс тэгсэн харуулж байгаа. Кинон дээрээс бол энэ гураасаа илүү одоо саний миний ярьснаас илүүтэйгэр их том мессежүүд байгаа. Тэгэд миний өдөр кинон дээрээс нөө одоо тэр нэг аяг тав ч юм уу тэг одоо гэртээ ингээ нөхөр нэг эртээ ирэнгүүд нэг хоолойгоо аяг тав угааг зөрчлөөд одоо энэ хэд бол Монгол гэр бүл бас зөндөө байгаа шүү дээ. Тийм нийтлэг. Жишээ нь зүгээр хоолоо идчихэд ая тав гуугах процесс төр бас нөө маш их зөрчилтөө үүсэж байгаа шүү дээ. Энэ нүг дадал сая нөө хилдэг шнөө нэг дадал зуршлаасаа болоод нөө нөхөр нь ингээл хоолоо идчихэд маргааш өглөө нугаадаг ингээд дадцсан байхад нэхнэр нь оройн нугааж заавал санаа нь амардаг ч юм уу энэ бас зөрчлөөс болоод бас нөө тэр нөө үзэл бодлын ялгаанаас үсэл нөө салт гэж юм нэг гараад байгаа шүү дээ. Би яг хөө тэр нөт кино зогсчих хэрэгтэй юм шиг санагдаад байгаа одоо шүү. Аа энэ дээр бол тийм байхгүй. Яг би киноны хэсгээс яриаг нь ягаад яриаг нь үзээсэй гэж хүсэж байгаа. Нэгдүгürt. А хоёрдугаар. А хоёрдугаар гэх юм бол наад аяг тавг угаахгүй байгаа хэсгээр бол ягаад хоёлаа тэгвэл нийлж байгаа ажил хийж байгаа аяг тавг угаагч авчиж болохгүй. Тийм үстэй бас гаргалгаанууд байх байхгүй юу? Зөндөө гаргалгаа. Тий, зөндөө гаргалгаа. Эсвэл бол хамт хараа. Манай гэр бүлд бол бас сайдаа ингэдэг гой хөзөр тоглолдог. Тэ хожигдсон те. Гой зугаацж байгаад хожигдсон аяг Аннах бол хоол хийсэн хоол хийсэн угаахгүй хоол хийгээгүй нь угаадаг ч гинүү тий. Гой зөгцгөл байхгүй харин тий. Тэр чинь ерөөсөө би бол бас амьдрал амьдрал нь одоо олон жилийг туулна гэдэг бол нэг талаасаа бол ухаан зарах хэрэгтэй байхгүй юу? зүгээр л энэ манай ихнэр юм чинь энэ манай чавхан юм чинь гэж тэгэл ингээд ангаагаад өчөж болохгүй шүү дээ тий. Тэжээ чи яах вэ? Ур ухаан дээрээс нь ийм гаргалгаануудыг бид нар бас өөрснөө бодохгүй тэгжээ сайхан амьдралын төлөө явахгүй бол за сайхан амьдран да аягаагач хатаа хөө <laughs> гэж тэгээд ирдээд. За тэгээд дууссан. Тэгээд дууссан. Нөө зөрчил одоо хоорондын нөө зөрчлүүдээ яг нөө яг ярилцаад одоо яг ихнэр бит хоёр дээр цаа гарц би бол нөө жоохон дуугаа дөө. Тэгээд хэрүүл маргаан болохоор ерөнхийдөө нөө дуугаа олцдог. Манай ихнэр болохоор юм ярьдаг. Чи яагаад надад юм аа яг хилдэггүй юм те хилжээч би ойлгоно. Одоо чи хэрэв ийм дургу болвол чи надад тэрээгээ хил хилээгүй байж нэг дүнхийгээл уурлаад яг яах гэдэг нь мэддэггүй байхаар чинь би тэр чинь ойлгохгүйгээд тийм төнгөч яг нэг ирчүүд ир <laughs> ана ирчүүд бас тэгдэж штэ нэг уурлахтай ингээд ер нь жоо дууга ураагаал нэг дотроо нөө бодгоо хилч чаддггүй тэгэхээр яг ер зүгээр хилээл за ингэдэм байх тэгдэм байгээд одоо тэр нөө зөрч үүсээд байгаа процесс дээр ерөөсөө хоёр талаасаа ярилцж байгаа л за ингэж шийдэж болох юм байна. Жишээ нь одоо за хоол эзэн нь аяг тавгаа угаахгүй гэдэг шийдлээ гаргаад ирчих. Өөрөө өөрөө одоо айлуудад одоо өрчнөө проблемд байдаг болов тэр зүйлс ингээд яг шууд сууж агаад нэг тийм шийдлийг олчих юм бол илүү нөө цаашдаа одоо амьдралд илүү салт гэдэг зүйл бий болохгүй юм болов. Тийм яг реги шиг бол ирчүүд дуугаа хураан шүү дээ. Бас ажил болохгүй, бүтэхгүй, тэнцээ юм болохгүй. Ир юм хүүс яалж байгаа зүйл. Тийм үед чинь бол ингээд шууд гараад байгаль уул хадар ингээд явчихдаг байхгүй. Тэнгүүт чинь нэг сайхан онгоогоо тэгээд тэгжиж ярихгүй бол чи яа ч маач гэдэнгүүт байж л тань ажил энэ термэр гэл ингээл зөрчил үүсгөх. Тэр юм айгүй гоо тийм зохион байгуулалт. Одоо энэ дээр бас нэг ийм ойлголт гарч ирээд байгаа. Bridge brand буюу одоо эрэгтэй хүүс мөртлөө эмэгтэйлэгдүү тарихтай эрэгтэй хүн гэж байна. За. Тэр нь яг хөөхөр яг эмэгтэй хүмүүсийн хүсэмжтэй ирэх хүн байхгүй юу? Яг одоо хүсдэг хамгийн сайн ярилцдаг халамжилдаг сюрприз ярддаг тий байнгын одоо ингээл хайр халамжийн дунд ингээл уйрааж идэг те нөгөө кинон дээр гардаг те бодит амьдрал дээр болохоор тэр эрэгтэй хүн өөрөө хүүсийн хувьд эр хүүсн дотроо тийм их бол биш нөгөө яг масаа үүсэх юм бол дийлэнх нь болохоор яг нөгөө эрэгтэй хүүс мөртлөө эрэгтэйлэгдүү тарихтай ирчүүд байгаа. Тэгэхээр одоо шилбэл хин бол рег ол шилбэл яг эрэгтэйдүү тарихтай эрэгтэй юм байгаа байхгүй юу? А тийм учраас нөгөө эр хүүсийнхаа давмгаагаар тэр чинь эрэгтэй хүний тарих нь өөрөө ажиллахтаа юм зүүн баруун талтаа ингээ ажиллахтаа олон газрын хооронд ярилцах нь хэсэгхэн 2 3 газар ингээд ажилтдаг учраас угаасаа ярих тийм чадамж нь өөрөө хүүснээсээ шалтгаалаад муу ахгүй юу. А тэгтэл нөгөө тэр нөгөө нэг bridge brain буюу тэр нөгөө эмгтээлэг тарихтай эрэгтэй хүний хувьд яг тэрүүгээр төсөөлж одоо нийгмийн хувьд эрэгтэй хүн яг тийм байвал гоё гэдэг нэг юм бас нэг юм гаргаад ирсэн шууд тодорхойлт эрэгтэй хүн ийм байх ёстой гэдэг нэг юм бас нэг хязгаарлагдсан юм гардаг байхгүй. Тэгэхээр энэ одоо шил энэ хүн чинь төрөлхийн ийм эр хүс ийм эр давар давмгаа эрэгтэй хүн байхад өөргөө ингээ айгу шахаж өөргөө айгу зовоож иж тэр ярих юм суралцах гэдэг байхгүй. Энд чи өөр хувьслийнхаа хувьд нэлээ удаж иж энэ юунд суралцсан. Тэрнээс хэдхэн жилийн дотор нэг хоёрхан жилийн дотор ингэж өөрчлөгдөж юм биш байхгүй юу. Тэгэхээр энийг айгу сайн эмэгтэй эрэгтэй аль аль нь ойлгох хэрэгтэй. Яолоод тохиолдсон чи цаана өөр юм явах. Тийм. Би бас ялгааг ярьж бас ингэ чаддаг байхгүй ингээд. Тэгэл эмэгтэй хүн чинь өөрөө цаанаасаа ярих чадвар нугаас төлөхийн заяа гэж юм уу? Адилхан шүү дээ. Адилхан адилхан. За за окей. Тоосхи. Подкастнаа тэгээд энийг сонссон залуучууд тэр дундаа яг үерхэж яваа яг одоо гал халуун хайр дээр яваа залуучууд нэлээ их зүйлийг тэмдэглэж авч а дээрэс нь хос хоёр хоорондоо ярилцах тэр боломжийг бидний ярьсан сэдвүүд та бүхэнд олгосон байхаа гэж бодож байна. Тэгээ сүүлийн одоо хоромд юу хүсмээр байна гэхээр яг тэр эд халуухуу ирж байгаа хосуудад үзэл бодлын зөрчилдөөн ч гэж үзэл бодлын ялгаан дээр зөвлөмж хилээчээ гэвэл та бүхэн маань товчхон товчхон юу гэж хэлэх байсан бэ? Зөвлөөч ээ. Тэр нөө нэг би хин хэлний санахгүй яг нөх хүн нөө хэцүү боривдлаа ингээд жишээ нэг хумс ургалаа гэд хүн хумсаа авчаад цааш нь өргөжлүүлээд одоо хумсаа ингээд засчаад цааш нь өргөжлүүлээд явдаг. Түүнээс шууд нөх хумсаа бүр авч чаддгүй гэдэгтэй адилхан. Одоо эхнэр нөхрүүд ч юм уу эсвэл жишээ нэг өргөж байгаа хосуудад боривдлаа хүнд зүү зүйлс талгарл тулгарлаа гэхэд тэр зүйлсээ одоо нөө засаж сайжруулад зөгцөөд дараагийн цаашаа ингээд одоо хамтдаа үргэлжлүүлээд амьдраасаа гэж төсчин түүнээс шууд одоо ингээд болохгүй байгаа гэд би за эндийг үзэл бодол ерөөс таарахгүй мэ зогцохгүй юм байна гэд болох биш тэр зүйлсийгээ засаж сайжруулаад цаашдаа ингээд одоо урт нас ч удаан жаргаж хамтдаа амьдраасаа л гэж юу хэлээ да хэцүү үг маань нэ ямар амар хэцүү үг вэ за цацаа коучи хөө мөгийг хэлж хэлж бод за тийм мөгийг за тэр хэлнэ За ерөнхийдөө ерөнхийдөө зүгээр л одоо сая бол яриан дээрээс зүгээр дүгнэл хэлээ те. Одоо дүүндэр маань бие бинийгаа судлаа. Одоо нөт ер нь бол залуучууд сурах юм их байгаа те. Одоо үерхэж нөхрөх нөхөрлөн гэхээсээ илүү сурах юмнууд их байна. Сурах юмнууд маань одоо гэр бүлийн боловсролыг сурах хэрэгтэй байна. Сексийн боловсролыг сурах хэрэгтэй байна. Санхүүгийн боловсрол тэ хуулийн мэдлэг боловсрол гэдэг. Ийм тэ нийгмийн боловсрол эдрийг сайн мэдэх үү? Эрүүл мэндийн боловсрол дахиад энэ би физиолог одоо ямар онцлогтой юм тэр боловсрол тэдрийг сайн судалсан тэр одоо хань ижилтэй яг энэ хүнтэй гэрлэн гисэн хүртлээр сайн судлаа. Тэрхүүгээр дараа нь судална гэдэг бол одоо бол бүх юм орчин байна, интернет байна, секс коуч хүртэл байна тий. Тэгээ одоо юу сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгдөг хүмүүс байна. За ингээд ах дүүнер байна. Бүх л хүмүүс байгаа учраас бүгдийн сайхан судал мэд. А тэгээд сайхан амьдралын төлөө дараад нь тэр 25 6 25 6 нас хүртэл бүгдийн сайхан судал гэж хэлмээр. Тэгээ дараад нь бол хоош тэр 86 96 хүртэл бол сайхан амьдрнаа. Аа. За тэр бол хамтдаа сайхан хөдөлцөө сур. Тий. Бас дахин сур. Судал гэдэг нь шүү. Би винэт гэсэн судал. Гайхалтай. Ямар сайхан үг хэлвэ. Баярлалаа. <laughs> За. За. Аа би болохоор ингэж хэлмээр санагдаж байна. Одоогийн нийгэмч өөр айгуу яаруу завгүй арт хүмүүс завгүй завгүй завгүй. Тий, маш ритм ихтэй. Тэгээд нөгөө ботхоос аюу залхуурдаг яг үүндээ нэг суугаад нэг 5 10 минут бодоход л яг юу бит хоёрын дунд асуудал үүсгээд байна. Яаж шийдэж болохоор байна гэдэг нэг шийдэж болохоор гарц гаргалаа хартаар байгаа хөө. Тэгэхээр жоохон бодгоос салхуураад байна уу да. Асуудлаа л яриад л яваад байгаа болохос яг яаж шийдэж болохоор байна. Яг юунаас үсээд байна гэдэг талаасаа бодох тийм цаг гарахгүй л нэг л их завгүй хүмүүс ажилтай тэгсэн ингэсэн гэл яваад тах шиг санагдаад идэг баг. Тэр жоохон бодохдоо нэг цаг гаргаач ээ л гэж аль аль нь гэрэлсэн байна уу, гэрлээг байна уу тэр чинь хувь хүн юм чинь үзэл бодлынхаа хувьд үзэл бодол нь өөрийнх нь амьдралд яаж нөлөөлж ий таны үзэл бодол өнөөдөр таныг үйлдэл хийхэд хязгаарлаад байна уугүй юу? Хасаж арилцаа нөлөөлөд байна уугүй юу гэдэгт дээр анализ хийгээд дүгнэлт хийгээд хэсэгэн жоохон бодоод үзэх цаг гаргаж ийл гэж хэлмээр нь. За. За ямар гоё цаг гаргаж цаг гаргах. За цацаа өгчтэй баярлаа. Одоо миний бас би даасан хилний компани багш байгаа. <laughs> Тэгээ би хилний компани айгүй сайн сураад яасан ирсэн. Тэгээ багш шалгуул гэсэн би тэгээд шалгуулсан. За тэгээд өнөөдрийнхөө битгий нураа подкастыг бид нар яг үр хөвттэй болоод ингээд нэг гэрт орхоос өмнө үерхэж байгаа тэр залуу хосуудад зориулж бид нар одоо тип болгож үзэл бодлын ялгаа зөрчилдөөний талаар нэлээ ярилцлаа. За тэгээд подкастынхаа төгсгөлд одоо яг өшөөний хажууд сууж байгаа л одоо дамбуга хэлсэн те сайхан хайр байдаг юм шүү. Олдвол алдаж болохгүй шүү гэдэг сайхан үгээр жаргаая, дуусгая гэж бодож байна. За тийм. Энэ үрт сонсон бүх улсуудаа баярлалаа. Төрийн хошоо шагналт. Тийм. Ардын уран зохиолч Лодо дамбуга. За одоо энэ сарангоо Тэнура подкаст.